Halo guys, selamat datang di channel Kanaya Official. Thank you. Thank you. Ya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah.